witam, zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się ciekawego znaleźć. Patrzcie. Srama roweru elektrycznego. Takie dobre rolki. Fajne. Kiedyś to był czarny. Stare piłkarzyki. Patrzcie na Popatrzcie na to. Tutaj mamy porzucone rowery. Prawdopodobnie zostały wyrzucone. Nie są porzucone. Patrzcie, z okiem nowa skakanka. Patrzcie, następny wynalazek do ćwiczeń. Mięśnie brzucha. Chyba. No tak. 보신 걸까?